伝承上栗屋川三叉踊りの皆さんです昭和19年に旧河合村田代より上栗屋川が嫁いできた丹野金氏が田代の三叉踊りを伝えたのが始まりと言われていますテンポが速く回転しながらの入退場が特徴ですご注目ください伝承上栗屋川三叉踊りは 幅広い世代の会員が活躍していますそれではお願いいたしましょうすごい楽しみですよね。